Merhaba arkadaşlar ben Gökmen. Bugün sizlere herkesin kullanmasına yarar bulduğum bir programı göstereceğim arkadaşlar. Ama öncelikle benim YouTube ve blog kanalımda aktif olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi programa gelecek olursak program ismi işte Driver Browser. E, arkadaşlar bu program ne işe yarıyor? Bilgisayarınızdaki driverları tanıyor. E, güncel mi değil mi veya bilgisayarınızda tanıtılmamış driverları bulup bunları bilgisayarda tanıtmayı e, sağlıyor. Ben bu programı daha çok formattan sonra eğer bilgisayarınızın kendi driver diski yoksa bu programı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve internette de serial keylerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım öncelikle bir tarasın tabii ki. Benim bilgisayarımda takipler tar tarıyor. Program benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani aradıklarımın arasında da bayağı var. Şimdi arkadaşlar ben e, kısa bir zaman önce bilgisayarıma format attım. Ve hani driverlarım buradan e, güncellemiş oldum. Arkadaşlar yani burada şu an hani, e, benim e, bakarsanız hani zaten otur sürücü güncellenmiş diyor. Arkadaşlar yani çok e, etkili bir program. Ben bunu herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve benden bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler arkadaşlar. Soru ve görüşlerinizi e, yorum olsun, blog olsun bana e, blogdan iletişim e posta adresi olarak da yollayabilirsiniz arkadaşlar.